这里是藏都图书馆。来这这边的这个建筑呢，已经有七十年的历史了。它融合于近现代史于一身的一个建筑呢，是特别有特色的。很多年轻人来这里来学习，然后当然顺便也一起约会一下。 据说这里面的景色非常不错哟，去看一下啊！对了，据说这边春天和秋天的景色尤其更好，走。 中午，我们决定吃酱蟹非常有名的大瓦房这家，走吧，我们去尝尝吧。我们点了三样菜。 嗯，一个是铁不是蛋，猪肉炖的，然后这个是人参炖牛排骨，然后这个是酱蟹拌饭，这个是酱蟹，然后它的小菜呢一共有十二种，这个大酱汤呢是免费的，好像基本上来的。尝一下到底有多好吃，快吃吧。牛排的肉很容易就剥下来。 很容易就剥下来， <laughs> 嗯，甜甜的，嗯，有一点，有有一点点中药的味道。这这个不算是要包着吃的哎有那么坑的哟？ 对于我来说这一块太大了，根本就搅不过来，建议你们还是分开吃。嗯，肉有一点点，嗯，不是很软，有一点老，但总体来说这个小菜的味道还可以。这个是酱蟹拌饭里边出来的酱蟹的肉，然后把它全部倒，嗯。 一点都不腥，很香。那个汤倒入面，对焦。嗯嗯。啊，有点咸，建议那个汤少放一点。 直接放有点咸，但是蟹肉的新新鲜的味道呢，真的很好吃。根据喜好呢，我是觉得有点咸，可以多放一点米饭，这个或者汤少放一点都可以。这边还会上上来，这个大酱汤和空碗，自己盛着吃就可以喽。 就很普通的大酱汤，里边有萝卜和，嗯，豆腐之类的。嗯，大酱汤的味道特特别鲜美，嗯，这个不是很咸，然后有一带带一点蔬菜的甜味儿。嗯，推荐这个，开动。 我们都吃光了，但是我觉得这家店呢，小菜比主菜更好吃。这里是国立现代美术馆。我走过这里的时候，看见好多自行车的，然后来这里看了一下。首尔市呢，为了首尔市民准备了一些这种可以租赁的自行车。 但是外国人呢，必须要访问他的网站，然后预约才可以使用。挺好的东西。来逛北村和三清洞的话呢，你会看到首尔国立现代美术馆，这里一直都定期举办着很多展览和展示。呃，不用花很多的钱呢，就能看不少的展示哦。所以来这里的话呢，可以。 进去看一下，然后离这不远处呢，就是景福宫的，嗯，是一个很好的纳凉的空间。北村韩屋村和三清洞呢，不愧是韩国人们喜欢的约会的圣地。呃，这里呢有美丽的韩屋和非常精致可爱的咖啡馆和各种小店，非常适合恋人们或者朋友们过来逛一下。 我们今天的路线呢是北村韩屋村、三清洞，然后正独图书馆，还有首尔国立现代美术馆和这个国立民俗博物馆。呃，这条路线呢可以走一天。今天就到这里了，希望大家多多关注我们和订阅我们哦。